un soir une Nissan GTR comme ça ici mais dans l'autre sens il y en avait 4 elles se sont mises chacune sur une file elles ont bombardé et personne évidemment elles ont tout, tout eu droit au petit retour de flamme euh, sur les pots d'échappement euh. j'avais pas la caméra encore à l'époque mais c'était sublime sans mentir, ça éclairait, euh, l'avenue à chaque fois que les 4, elles, ont 4 pots chacune. Ça fait 16 flammes, et ben mon copain, tu pouvais faire le, les, que tu voulais derrière. Pour un régiment carrément. Bon alors là je vais être honnête, c'est la jambe qui a touché la voiture. Il y en a d'autres qui a touché, j'ai pas été pris en sandwich ou quoi, donc il n'y a pas de... <laughs> c'est pas passé loin. Il y a plein de médias ici, alors... Euh, dès qu'il y a un politique en interview, quoi, évidemment, ils choisissent tous 17h euh, pour les invités. Je te raconte pas le bazar à chaque fois. Moïse vote avec son scout là. L'avenue s'ouvre devant lui. Ah. ah ça c'est embêtant. Quand toi tu tombes en panne avec ta Twingo déjà t'es au bout du monde. alors là mon pote, quand tu conduis ce genre de truc, parce que c'est pas les mêmes proportions. Il a eu droit à la Clio. pas eu l'air de beaucoup l'inquiéter. Moi j'ai fait le mec, j'ai failli me faire avoir par le photomaton aussi. Bah, franchement faut être teubé pour se faire avoir. À cette heure-là, il n'y a personne, le truc on voit comme un furon au milieu du pif. On va pas pour hein. il y a quand même un panneau 4x3 euh, 100 euh, mètres avant. Bon alors il a un brouilleur, il a l'esprit tranquille, mais là c'est quand même euh, un sacré move de débutant. Qu'est-ce que c'est moche ça Les trucs à 4 roues là. Je sais pas quelle marque c'est, je sais pas combien ça coûte, je sais pas. Qu'est-ce que c'est moche qu'est-ce que euh, ça fout là avec un guidon quoi C'est plus du tout... Euh... J'aimerais savoir comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est pas un quad, je pense pas que ce soit considéré comme quad. Je peux pas me dire que c'est un deux roues, déjà les MP3... Euh, ça me dresse le poil quand on me dit que c'est des deux roues. Mais... Euh... ça c'est vraiment vilain. On parle de cette position là euh, sur les scooters mes amis Je me permets de dire scooter parce que j'en ai rarement voire jamais vu à moto. Mais alors ça, ça me fume. mec on dirait qu'il est sur un cheval dans un manège. En vrai ça doit flinguer les genoux d'avoir les pieds hyper sortis comme ça. Peut-être c'est des prothèses en fait. Il les pose devant quand il monte à scout. Et les, les réenclenche quand il se lève. Ah non, tout est, tout est relié. C'est juste un hyperflex, ça c'est peut-être de la jalousie que je fais là. Respect mec.